Penthouse 3 episode 10 predictions dan spoilers. Kemarin telah ditayangkan episode 9 dari drama Penthouse season 3. Pada episode 9 tersebut, beberapa hal mulai terungkap seperti masa lalu Jin Bun Hong, cara Logan Lee menyelamatkan diri dan menipu Chon So Jin dan Jo Dante, serta kebenaran tentang ayah Chon So Jin yang disampaikan oleh Sok Kyung. Melihat episode 9 yang telah tayang, sepertinya ending dari Penthouse ini mulai terlihat jelas. Meskipun banyak fakta yang telah terungkap, namun fakta yang paling ditunggu-tunggu oleh penonton tentang nasib Oh Yun Hee masih belum terlihat jelas. Banyak orang yang masih menginginkan karakter Oh Yun Hee bisa selamat dan kembali melawan Jo Dante dan Chon So Jin. Jika melihat fakta bahwa Logan Lee masih selamat setelah ledakan bom, semestinya Oh Yun Hee juga bisa selamat. Karena Oh Yun Hee hanya jatuh ke dalam air sedangkan Logan Lee meledak karena bom namun masih bisa selamat. Jika ternyata Oh Yun Hee benar-benar mati maka bisa dipastikan jika Jo dan Tae membunuh Oh Yun Hee sesaat sebelum ditanam di bawah patung Hera Palace. Namun jika Jo dan Tae tak melakukan itu, maka seharusnya Oh Yun Hee masih selamat. Kejanggalan kematian Oh Yun Hee sebenarnya telah diberi tanda pada episode 9 kemarin. Jika diperhatikan saat Eng Byul mengingat kejadian malam itu, Oh Yun Hee benar-benar patah tulang pada kakinya. Sedangkan pada saat otopsi, mayat Oh Yun Hee benar-benar baik-baik saja. Jadi hal ini sudah tidak sinkron dan berarti hal ini bisa menjadi tanda kalau Oh Yun Hee masih selamat. Namun belum bisa dipastikan siapa yang menyelamatkan Oh Yun Hee. Orang tersebut bisa jadi sekretaris Do atau sekretaris Jo karena dua orang tersebutlah yang bisa dicurigai. Pada episode 10 nanti, sepertinya drama pembalasan dendam Sim Suryon, Logan Lee, Hayun Chul dan Kang Mari akan dimulai. Di samping keempat orang itu sepertinya Dong Pil juga akan mengambil peran dalam drama pembalasan dendam ini. Dong Pil tersadar setelah Berona berbicara kepadanya dan mengatakan akan membantu Dong Pil untuk kembali bersama dengan Kang Mari dan Jenny kapanpun Dong Pil membutuhkannya. Setelah itu Dong Pil merasa sangat bersalah kepada Oh Yun Hee dan Berona atas perbuatannya. Lalu Dong Pil menelpon Kang Mari dan bertanya apa yang harus dia lakukan untuk membantu Kang Mari. Pada preview episode 10 kita melihat Logan Lee, Sim Suryon, Ha Yun Chul, Kang Mari dan Yo Dong Pil berkumpul bersama untuk membahas hal yang perlu mereka lakukan untuk membalas dendam pada Jo Dante dan Chon So Jin. Sepertinya, ini scene sebelum acara peresmian pembangunan ulang distrik Chonso dan pelantikan Chonso Jin sebagai direktur Yayasan Chong Ah. Hal ini bisa dipastikan dari ucapan Kang Mari kepada Sang Ah yang mengatakan jika akan ada sesuatu yang menarik yang akan terjadi saat upacara pelantikan itu. Hal ini berarti Kang Mari telah mengetahui bahwa Chon So Jin akan menerima foto ayahnya yang berisi tulisan jika Chon So Jin membunuh ayahnya sendiri. Selain itu baju yang dikenakan oleh Yo Pil juga sama dengan baju yang ia pakai saat bertemu dengan Berona dan menelpon Kang Mari. Baju Hayun Chul, Sim Suryon dan Logan Lee juga masih sama dengan baju yang mereka pakai sebelumnya di episode 9, jadi bisa dipastikan itu adalah scene saat sebelum peresmian pembangunan ulang distrik Chonso dan pelantikan Chonso Jin. Selanjutnya ada Joe dan Tae yang terlihat menelpon seseorang dengan sekretaris Joe di belakangnya. Kemungkinan besar Joe Dante sedang ditelepon oleh para investor yang menanamkan modalnya atau orang pemerintahan yang menanyakan terkait skandal yang menimpanya saat peresmian pembangunan ulang distrik Chonso. Kemungkinan saham Chong Ah Group akan hancur setelah berita skandal Chonso Jin dan Joe Dante terkuak. Setiap investor pasti akan menelponnya dan menanyakan kelanjutan mega proyek pembangunan kota di distrik Chonso. Selain itu kemungkinan Joe dan T akan mendapat telepon dari ketua Song yang telah meminjamkan uang banyak pada Joe dan T. Ketua Song pasti akan menghubungi Joe dan T setelah saham Chong A Group hancur dan berita skandal Joe dan T dan Chon So Jin menyebar. Terlebih Joe dan T menggunakan penthouse sebagai jaminan saat meminjam uang pada ketua Song. Kemungkinan besar ketua Song akan mengambil alih penthouse setelah itu. Meskipun sebenarnya seperti yang kita tahu, ketua Song bekerja sama dengan Sim Suryon dan uang milik Logan Lee yang diberikan oleh Oh Yoon Hee yang sebenarnya Sim Suryon pinjamkan pada Jo Dante. Jadi penthouse akan kembali ke tangan Sim Suryon lewat bantuan ketua Song. Jo Dante akan diusir dari penthouse karena tidak memiliki uang sepeser pun. Selain itu, Giacomo telah diberikan pada Sok Hun dan bukan atas nama Jo Dante. Dengan begitu, Jo Dante akan jatuh miskin dan tidak memiliki tempat tinggal lagi. Karena Chon So Jin pasti tidak akan menerimanya lagi, terlebih karena Jo dan T mengiriminya hadiah foto ayahnya dan mengungkap fakta kejahatan Chon So Jin ke hadapan publik. Meskipun itu bukan perbuatan Jo dan T, namun Chon So Jin pasti tetap akan membenci Jo dan T setelah itu. Jadi Jo dan T akan tinggal di rumah sempit dan lingkungan kumuh untuk bersembunyi dari para rentenir, investor dan orang-orang yang dirugikan dalam pembangunan distrik Chonso. Lalu terlihat Joe dan T kabur lewat jendela di rumahnya sepertinya Joe dan T menghindari rentenir dan orang-orang yang dirugikan karena kegagalan pembangunan ulang distrik Chonso. Hal ini juga bisa terlihat dari scene saat Kyujin berusaha kabur dan bersembunyi di belakang kopernya. Sepertinya Kyujin berusaha kabur ke luar negeri untuk menghindari para rentenir dan investor yang mengalami kerugian besar. Selanjutnya Sang Ah bertemu dengan Kyujin dan mereka berpelukan. Sepertinya kali ini Sang A akan menjatuhkan Kyujin karena sudah muak dengan kelakuan Kyujin. Mungkin saja Sang A akan membawa pergi uang 500 juta tersebut dan melaporkan Kyujin pada rentenir dan investor yang mengejarnya. Sang A juga kemungkinan bekerja untuk Kang Mari, karena pada episode 9 sebelumnya Sang A telah menganggap Kang Mari sebagai kakaknya. Jadi Kang Mari pasti menyuruh Sang A melakukan hal itu. Selanjutnya ada Kang Mari yang mengumpulkan semua ibu-ibu di Hera Palace untuk bergosip tentang kejahatan yang dilakukan Chon So Jin dan Jo Dante. Setelah skandal mereka terungkap, semua orang pasti membicarakan mereka dan menjelek-jelekannya. Dan inilah kesempatan Kang Mari untuk membuat semua orang menyerang Chon So Jin, sehingga tidak ada satupun orang yang akan respek pada Chon So Jin dan Jo Dante. Lalu Kang Mari terlihat sedang bersemangat melihat sesuatu, jika dilihat dari ekspresinya, Sepertinya Kang Mari sedang bahagia karena rencananya berhasil. Lalu Hayun Chul terlihat membuka helm di suatu tempat. Sepertinya Hayun Chul melakukan sebuah misi untuk menghancurkan Jo Dante dan Chon So Jin. Dan kemungkinan besar misinya di Hera Palace. Lalu Baek Jun Ki juga sepertinya kembali menyerang Chon So Jin yang telah menipunya dan membuatnya sengsara. Seperti biasa Baek Jun Ki tidak bisa ditebak apakah dia melakukan hal itu atas perintah Logan Lee atau untuk dirinya sendiri. Namun kemungkinan besar Baek Jun Ki diperintahkan oleh Logan Lee setelah Baek Jun Ki memohon pada Logan Lee untuk tidak membawanya kembali ke rumah sakit jiwa. Logan Lee pasti memberikan kesempatan pada Baek Jun Ki karena Baek Jun Ki akan berguna untuk memprovokasi Jo Dante dan Chon So Jin. Baek Jun Ki juga terlihat mengancam Chon So Jin dengan jam milik Oh Yun Hee. Sepertinya Baek Junki menggunakan jam itu untuk menakuti Chon So Jin dan mengatakan bahwa dalam jam itu ada rekaman suara saat Chon So Jin membunuh Oh Yun Hee. Namun Chon So Jin pasti tidak akan gentar karena ia berpikir jika lawannya hanya Baek Junki saja. Baek Junki juga memprovokasi Jo dan Tae dengan menempelkan foto buronannya di seluruh dinding kamar Jo dan Tae. Hal ini akan membuat Jo dan Tae geram dan marah pada Baek Junki. Selain itu Jo dan Tae pasti berpikir jika Chon So Jin yang melakukan hal itu. Selanjutnya ada scene yang menunjukkan Chon So Jin bercermin menatap dirinya dengan tiga bayangan. Scene ini cukup misterius karena pasti memiliki arti tentang apa yang dilakukan Chon So Jin sebenarnya. Selanjutnya ada Sok Hun yang kembali menemui Berona setelah sekian lama. Sok Hun menemui Berona dan berkata akan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Sepertinya Sokhun akan mengajak Rona untuk menemui seseorang dan kemungkinan besar orang itu adalah Ha Yun Chul atau Sokyung dan bisa saja Ha Eng Byul. Ha Yun Chul, Sokyung dan Ha Eng Biul sama-sama memiliki alasan untuk menemui Berona. Dan karena Sokhun yang mengajak Berona, sepertinya mereka akan bertemu Sokyung atau Ha Eng Sok Sokyung dan Ha Eng Biul pasti ingin menemui Berona untuk meminta maaf atas apa yang dilakukannya selama ini. Atau mungkin saja Sok Sokhun menghibur Berona dengan mengajaknya ke tempat yang indah. Apakah kapal Sukro akan berlayar lagi? Sok Sokyung dan Sim Suryon akan kembali bersama setelah sekian lama. Pada episode 10 nanti reuni Sim Suryon dan Sok Sokyung akan menjadi momen paling mengharukan. Karena Sim Suryon akan berjuang untuk menemui Sok Sokyung yang masih menutup dirinya karena merasa bersalah atas semua perbuatan yang dia lakukan selama ini. Sim Suryon memberikan sebuah gambar yang berisi tulisan jika dia merindukan Sokyung. Hal itu membuat Sokyung merasa lebih baik dan mau membukakan pintu untuk ibunya. Setelah itu Sim Suryon dan Sokyung kembali bersama lagi. Lalu terlihat Logan Lee dan Sim Suryon sedang memperhatikan sesuatu. Entah apa yang mereka perhatikan. Namun jika dilihat dari tatapannya mereka sepertinya melakukan sebuah rencana rahasia. Selanjutnya Joe dan T terlihat sedang disuntik di lehernya oleh seseorang. Jika diperhatikan baik-baik, suntikan itu hampir mirip dengan suntikan yang digunakan Hayun Chul untuk menyuntik dan membius Jin Bun Hong pada episode 9, dan sepertinya orang yang menyuntik itu adalah Jin Bun Hong. Setelah disuntikan obat bius, Joe dan T dibuang di tengah jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Belum jelas apa tujuan dari meninggalkan Joe dan T di tengah jalan seperti itu namun sepertinya Joe dan T sengaja ditinggalkan di antah berantah agar tidak ditemukan oleh orang lain. Lalu ada Chon So Jin yang terlihat terkejut saat mengendarai mobil. Entah apa yang Chon So Jin lihat. Namun jika dilihat dari ekspresinya sepertinya Chon So Jin sangat terkejut karena melihat seseorang atau ada sesuatu yang ditabraknya. Kemungkinan Chon So Jin melihat Joe dan T yang tergeletak di pinggir jalan. Atau mungkin saja Logan Lee, Sim Suryon atau Hayun Chul yang muncul tiba-tiba di depannya. Atau bisa saja Oh Yun Hee yang masih hidup datang menemuinya. Seperti perkataan Sim Suryon, dia tidak percaya pada polisi ataupun pengadilan dan akan membalas dendam dengan tangannya sendiri. Hal ini berarti Sim Suryon akan menyiksa Jo Dante dan Chon So Jin hingga mereka memohon ampun untuk dikasihani.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 See you on the next video.